Guys, ito yung ginagawa ko pag weekend, okay? Tennis, Sabado Linggo. Uh, playing tennis dito sa Goodyear. Okay, Nadal. Yun lang ang ginagawa ko. Ito. Medyo panalo pa rin. Still winning, guys. Ngayon ay Sabado, uh, September 19. Nandito ngayon sa Goodyear, Arizona guys. Naglalaro naman ng tennis pag uh, walang magawa. So, ito. kapartner ko si Eugene na uh, Colbera ka ang upunin namin si sino yung upunin namin ngayon nakalimutan ko na si basta nakalimutan ko na yung pangalan kung <laughs> sino yung yung, kap yung uh, kalaban namin pero yung one set panalo kami ni Eugene So, ganun lang. Para ma-exercise ang katawan, ma-avoid natin yung high blood, mataas na cholesterol, tapos libangan, pag uh, walang kliyente, mga isang oras, dalawang oras, tatlong oras ng week ng uh, isang weekend, no, isang Sabado. Tapos yung linggo naman, doon din, mga tatlong oras. Maraming players dito sa Goodyear, kaya kung minsan kailangan maaga ka. <laughs> Kasi pag hindi ka maaga, wala, maubusan ka ng court. May stumpay ka. So nakaupo ka lang, hindi ka papawisan hanggang sa mayroon pa kanting court. Well, kailangan ng uh, exercise guys. Uh, kahit na tatlong beses lang isang linggo. Kailan lang ako natutong maglaro ng TV? Siguro 2007. First time kong humawak ng racket. Saka bola. Kasi nung pumunta ko one time sa Sports Authority, hindi ko alam yung mga ano, kung anong kailangan kong racket, kung anong kailangan kong sapatos, kung anong kailangan kong bag, tennis bag. Basta ang ginawa ko kasi noon na uh, pumunta ron, bumulot lang. Nabumulot lang kung anong magustuhan ko. Hindi yung, kasi, ang sinasabi nila kasi pagka nag-uumpisa ka sports, alam yung mga murang racket lang, murang sapatos, murang bag, yun lang mo lang uh, bibili mo para kung magustuhan mo di paltan mo bili ka ng mas mahal ah uh, pero ako hindi, hindi ko nang ginawa ko eh <laughs> ginawa ko nung una kong magkaraket pumunta ko sa isang uh, sports store wala, pulot lang pulot kung anong makita kong magustuhan ko kahit na medyo may kamahalan, kinukuha ako. Kaya, yun. Una kasi, tiyatawanan pa ako mag-gun ah, uh, ano eh. Tiyatawanan ako mag, uh, ano maglaro ng tennis. Kasi siyempre, bago ka lang. Hindi pa alam yung rules, number one. Hindi pa alam yung doubles, hindi pa alam yung singles, hindi pa alam yung paano mag-score. Kaya ang ginawa ko yung mga marunong na siyempre nagpaturo ako. Pero hindi ako nagpalison kasi guys, pagka nagpalison ka dito sa ano, sa tennis medyo mahal. Ah, uh, yung mga nag tatanggap ng lison ngayon is 40 dollars an hour pagka gusto matuto ang tennis. Pero ako hindi. Nakikipaglaro ako sa mga marunong. Kasi pag magkipaglaro ka sa <laughs> kagaya mong ano, kagaya mo nag-aaral, eh wala, hindi ka matututo. Kailangan magkipaglaro ka doon sa marunong na para at least uh, maturuan ka kung ano yung dapat gawin, kung paano maghawak ng grip na number 1, kung ano mga basics ng tennis, paano pagka uh, hawak ng forehand sa grip mo, ano yung grip na gamitin mo, kung pwede kang kung mag-adjust ka ng grip ng backhand, kung paano mag-swing. Ayun, mga ganun, simple lang, pero kung sa actual na, medyo mahirap. Tsaka kung mayroon kayong alam na pag bowling, yung bowling lang, ikaw lang papalo, pero may patir na papatuan mo para pabalik-balik lang yung bola. Malak malaki din may tutulong nun kasi mag-isa ka lang. Eh, tapos may light parang net doon sa wall. Malaki may tutulong nun kasi alam mo yung paano paluin yung pula para hindi outside hindi mapunta sa net. Pero hanggang sa, yun, daan-daan ako natuto hanggang sa nagkaroon ako ng mga trophies sa uh, ng singles, doubles so, uh, siguro guys mga limang bihis na ako nag-champion ng doubles saka dati kasi uh, nung medyo natuot na ako ako na mismo yung nagpapatournament dito sa Goodyear meron silang entry na $12 tapos yun, libre, libre kahit na yun. Meron na kaming pagkain, tapos patlak. Mga iba, nagtatanong kung ano ng pagkain. May barbecue, may mga chicheria, soft drinks, tubig, kanin, pansit, spaghetti, yan. Mga dinadala ng mga kaibigan natin noon. Wala pa. Actually, ako yung unang nagphoto kami dito noon sa, sa Goodyear, Arizona. Yung mga iba na sumuot na lang pero ako yung original nagpapatournament ng games dito. Kahit hindi pa ako marunong noon, at least ang purpose ko lang kasi para makakuha ng mga kliyente. Diba? Siyempre, kung marami kang ma-invite, marami kang marami, marami may re-report sa'yo na bibil ng bahay o kaya bibil ng life insurance. Kaya yun ang purpose ko noon. So, ganun nangyari. Pa-tournament. Tapos, yun, makikilala ka. Tapos, gawa ka ng mga business card para ipamagay mo sa mga customer yun, di ba? Doon ka makakarami ng mga kakilala. Kasi nung nandito kami sa Arizona, nung dumating kami sa Arizona, actually, isang family lang yung kailangan, yung kakilala namin at that time. So, hanggang sa dumami at dumami, Good sumasali kahit ano, basketball, sa tennis. Yun, hanggang sa kuan. Yun na yung naging happy ko every weekend. Sometimes nga, hindi lang weekend eh. Nag, uh, pati weekdays, pupunta ko dun sa Paseo Rocket Center doon sa Glendale para maglaro lang. Pero doon kasi may bayad. I think five dollars or five dollars uh, for four hours. I think. Kasi dito sa Arizona, nakakapag ako. dito sa Arizona kasi, pwede ka maglaro the whole, uh, the whole year. Kahit na summer, kahit na winter. Kasi dito guys, hindi nag snow Mayroong portion na nag snow sa Arizona, pero dito sa location namin, sa my Phoenix area, hindi siya nag-i-snow walang kung summer lang may talaga uh, 120 degrees uh, Fahrenheit tapos pag winter naman mga 34 degrees lang so still manageable yung lamig niya pwede maglaro ng alas 10 ng umaga hanggang alauna, alas 3, ano. Pagka uh, supper naman, pwede maglaro ng madaling, madaling araw, like 5 o'clock. Kasi basta mayroon ng araw, pwede na maglaro. Pero mga 2 hours lang kasi uh, yung 8 o'clock, 7 o'clock, medyo mainit na kaya limited lang yung time para maglaro. So, ganun. Hanggang sa laro-laro, laro-laro. Wala mo, minsan tumawag ka ng ako. No? Kung minsan, ikaw ang tatawagan para maglaro. Depende naman kung bakante ka, kung wala kang ginagawa, di laro lang. Kung muna kasi, halos araw-araw sa tennis court. Kung minsan magagalit na si misis para sabi niya doon, doon, doon na raw matulog sa tennis court sabi lang niya pero at, at least natuto tapos naman ibang sports kasi yung basketball guys medyo physical yun eh. diba? maraming pipilayan may body contact kasi doon pero ito sa tennis sarili mo walang body contact Kung ma-injured ka dito, eh, ikaw nang kuhan, parang magsarili na nila, ikaw na may kasalanan. Kaya maintain mo lang yung tennis. At least yung tennis kasi medyo mahal din yung kung kasi pag nag-umpisa ka, medyo mahal lang umpisa. Kailangan mo ng sapatos, depende kung minsan. Ah, Nakakantok. Kung minsan kasi, madaling <laughs> maputput yung ano, sole ng sapatos kasi kung araw-araw ka yung mga 2 months kailangan bumili ka naman ng bago kasi kailangan mo ng bago kasi kung minsan sasakit yung likod yan, kakaroon ka ng back pain kung hindi eh, tama yung sapatos na bitin mo pagpudpud na para ikaw kaya magkaroon ka ng knee pain kasi bubuto yung ano, yung sapatos. Kaya kailangan yung mga maintenance natin. Kailangan <clears throat> kailangan bago yung sapatos na gamitin mo para maganda, comfortable ka. Hindi na sakit yung likod, yung paa, hindi na sakit. So, ganun lang. Yung sa natuto, natuto, natuto. Hanggang ngayon guys, naglaro pa rin, nakaka ilang sit pa. Kanina, itong laro ito, nakaapat na set ako. So, still, uh, hindi masama. Nahabol pa rin yung bula. Saka nakaka balik ng bula, power. No, kaya minimaintain ko lang itong sports na ito kasi nung nasaway kami kasi kaya nagkaroon ako ng idea pa na dapat talagang maglaro ka ng tennis. Kasi may nakalaro ako dong guys na 95, years old na mag-asawa. Nakalaro ko yung mismo yun sila. 95 years old nang mag-asawa kami. Inahabol pa yung bola. Duro mo yun, 95 years old ah. Inahabol pa yung bola talaga kahit i-power mo, babalik pa rin sa'yo. Nagkaroon ako ng idea, siguro ako ito, kasi tiyanong ko sila, bakit Kung hanggang nakakalaro pa kayo? Sabi nila, kasi nung bata kami, ito na yung laro namin, pwede na, hindi na kami tumigil maglaro ng uh, tennis hanggang ngayon. So, yung pa rin exercise nila, pero nyo 12 years old, lalaro ng tennis laro ng tennis. Eh, saka yung mga iba dyan, mga 85 years old, meron na kami kasama dito. Ang pinakamatanda na kasama namin dito naglalaro. Si Taro is like 80 years old na ata. Uh, from Japan. Pero talagang ano, masigla pa rin. Nakakatakbo pa, nakakahabol pa rin ng bola. Ah. So, yun. Kaya nagkaroon ako ng idea dapat talaga i-continue itong paglaro ng tennis kasi number one uh, hindi physical tapos uh, may chest count pa yun kasi pag wala sa yung pula, pwede kang kwanta. Ang antantay mo na yung pula hanggang sa dumating sa'yo, di nakapagpahingan ka doon, hindi ka ng basketball, takbo ang takbo sa court, di ba? Pero ito, may chance ka lang magpahinga konti. Habang wala sa'yo yung pula, di at least nakarest ka, di ba? So, salamat guys sa panonood, okay? Yun lang yung kwento ko about tennis kasi hindi ko naman pinangarap maglaro ako ng tennis noon. Pero nainganyo lang ako sa mga kasama ko na naglaro ng tennis na nagustuhan ko rin. So, yun. Tinawag ko na yung gusto ko na ginawa ko ng hobby na lang yung paglilaw ng dinis. Hanggang ngayon. So guys, salamat sa panonood. Okay, sana nagustuhan nyo. <laughs> At uh, yung mga bata-bata dyan, hindi pa kayong mag-umpisa. I started playing tennis but, uh, ah, when I was I think uh, ah, 40 something, 47, I don't know, 43 years old or 47 years old. Doon ako nag-umpisa ang PNL. So, hindi na masama. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin. Sana, ang goal ko nga, mga 80 years old, naglalaro pa rin ako. Hopefully, ano, kaya nga minimitin natin yung health natin para sa ganun ay talagang uh, makapaglaro pa rin tayo, makatakbo pa rin, mahabol yung bola, maibalik yung pula yun ang goal natin so salamat sa panonood guys uh, sana mag uh, comment mag like mag uh, subscribe kayo sa channel ko yung from channel at uh, huwag kayong magsawang panood minsan medyo boring yung mga videos ko pero of course lang ganyan eh naman tayo uh, ah, paano Basta, sana manood kayo. Saka mag-subscribe na rin kayo para sa ganun ay saka i-click nyo yung notification bell guys para manotify kayo kung mayroon akong uh, ah, to, bagong upload na video at saka kung mag-release ako kung gusto nyo, gusto nyo magkasama mag-join sa live streaming ko pwede na rin Comment lang kayo kung anong gusto niyo comment. Yun yung kung negative, yung comment nyo, acceptable yun. Basta at least, may improve ko yung pagsalita. May improve ko lahat. So, kung may improve ng konti para sa ganun ay gumanda naman, dumami yung viewers. Siyempre, number one. Okay? Siyempre, pag dumami yung viewers natin, dumami yung opinion nyo. Ano yung sabihin? Dumami ang ads natin guys. Kailangan panoorin nyo yung ads. Huwag i-skip, okay? Tapos, pag dumami yung ads, hindi nyo ni-skip yung ads. Dadami yung revenue nyo. Makatulong tayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yun ang purpose natin. Kaya tayo mag-YouTube, okay? Para tumulong ng mga unfortunate uh, people sa Pilipinas. So sana supportan nyo yung uh, po ako yung dayunin or hangarin ko ng makatulong sa Pilipinas. Okay? So again, uh, maraming salamat sa panonood. Sana huwag Okay? Again, mag-like, uh, i-share, mag-comment. Okay? At saka, siyempre, subscribe sa Jupram channel. yun lang guys uh, maraming salamat maraming salamat maraming salamat sa mga nanood mga comment nag thumbs up maraming salamat sa inyong lahat mabuhay tayong lahat Joe from channel okay